מצאו את שיפוע הישר שעובר דרך הנקודות הנתונות 4.2 ומינוס 3.16. תזכור קצרה, שיפוע מוגדר כשינוי ב-y חלקי שינוי ב-x בין שתי נקודות שעל הקו. המשולש הזה הוא סימן דלתא, פירושו שינוי ב. אפשר גם להשתמש במשוואה הזו שנראית מסובכת אבל בסך הכל מגיעה משני אלה. מסמנים את השיפוע באות M. ו-M היא למעשה כמו השינויים ב-Y, זה y2 פחות y1 חלקי x2 פחות x1. זה נראה מסובך, אך, אך לא. פשוט לוקחים את ערך ה-y בנקודה השנייה, ומחסירים ממנו את ערך ה-y בנקודה הראשונה, וזה הרי נותן את השינוי ב-y. וזה כאן אומר, קח את ערך ה-x בנקודה השנייה שלך, ואחסר מזה את הערך של ה-x בנקודה הראשונה, וזה ייתן את השינוי ב-x. אז מה שאתם מעדיפים, ובואו נמצא את השיפוע של הישר, שעובר בין שתי הנקודות האלה. נתחיל ב... בעצם אפשר לעשות זאת בשתי הדרכים, אפשר להתחיל פה, להגיע לכאן ולחשב את השיפוע, ואפשר גם להתחיל פה ולהגיע לשם ולמצוא את השיפוע. בואו נעשה בשתי הדרכים. נאמר שנקודת ההתחלה היא 4.2, והסיור מינוס 3.16. מה השינוי ב-x? מה השינוי ב-x במקרה הזה? במעבר בין 4 למינוס 3, מה השינוי? צריך לרדת 4 כדי להגיע ל-0, ואז לרדת עוד 3 כדי להגיע ל 3. כלומר, השינוי הוא מינוס 7. תנו לי לכתוב זאת כך. השינוי ב-x שווה מינוס 3 מינוס 4, שמה ששווה למינוס 7. במעבר בין 4 למינוס 3 ירדתי 7. השינוי הוא מינוס 7. נעשה זאת גם עבור השינוי ב-y. ושימו לב, למעשה אני משתמש בנוסחה שכתובה כאן. השינוי ב-x היה הערך הזה, נקודת הסוף נקודת הסוף, הערך של x בנקודת הסוף, פחות הערך של x בנקודת ההתחלה. ונעשה את זה גם עבור השינוי ב-y, השינוי ב-y. אם מתחילים ב-2 ומגיעים ל-16, זה אומר שעלינו ב-14. או במילים אחרות, ערך ה-y בסוף פחות ערך ה-y בהתחלה. וזה נותן לנו 14. אם כך, מהו השיפוע? השיפוע הוא השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x. השיפוע פה הוא השינוי שלנו ב-y חלקי השינוי שלנו ב-x. שהוא השינוי ב-y הוא 14, והשינוי ב-x הוא מינוס 7. 14 חלקי מינוס 7 הם מינוס 2. אני רוצה להראות לכם שיכולנו לעשות גם הפוך. זו הייתה יכולה להיות התחלה וזה, וזה הסוף. היו מקבלים ערכים, מתקבלים ערכים השליליים לאלה שקיבלנו, אך הם היו מתבטלים ובסופו של דבר היינו מקבלים מינוס 2 גם כך. בואו ננסה, נאמר שנקודת ההתחלה היא מינוס 3.16 והסיום 4.2. במצב זה, מה השינוי ב-x? השינוי ב-x, ממינוס 3 ועד 4, עליתי ב-7. אפשר גם לחשב 4 פחות מינוס 3. די ברור, השינוי הוא 7. והשינוי ב-y, השינוי פה ב-y, ואפשר לקרוא לזה העלייה, התחלנו ב-16 ועברנו ל-2, אז ירדנו ב-14. נכון, גם לומר 2 פחות 16 מינוס 14. אם כך, השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x הם מינוס 14 חלקי 7. שימו לב, אלה הם המספרים שקיבלנו קודם, בסימנים הפוכים. ושוב התוצאה היא שיפוע של מינוס 2. בואו נראה זאת בגרף. כדי שתראו איך שיפוע שלילי נראה. אסמן את זה כשתי הנקודות שלנו, זהו ציר ה-x, זה ציר ה-y. זו נקודה 4 פסיק 2, נסמן אותה. אנחנו צריכים להגיע עד ל-16, אז אחסוך במקום, יש לנו 1, 2, 3, 4, 4 פסיק, 1, 2, 4 פסיק 2, זה כאן, ויש לנו נקודה מינוס 3 פסיק 16. אסמן אותה. יש לנו 1, 2, 3, בכל הדרך עד 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. נגיע עד כאן. זאת מינוס 3.16. הקו שעובר ביניהם ייראה בערך כך. אנסה כמיטב יכולתי לסרטט קו ישר. הקו ממשיך לשני הכיוונים. זה הכי טוב שאני יכול. שימו לב, זה שיפוע שלילי. כשעולים בערך של x, הקו יורד. הקו עובר מצד שמאל עליון לצד ימין תחתון. ככל ש-x גדל, y נעשה קטן יותר. כך נראה שיפוע שלילי. וכדי לראות את השינויים ב-x אל מול השינויים ב-y שבדקנו, כשהתחלנו ב-4.2 וסיימנו ב 3.16, זה היה זהה להתחלה כאן וסיום שם. והשינוי ב-x היה מינוס 7. הלכנו אחורה. זזנו לכיוון שמאל 7 צעדים, לכן זה היה מינוס 7. והזזנו בכיוון y למעלה 14 צעדים, כלומר בכיוון החיובי, וקיבלנו 14 חלקי מינוס 7 או מינוס 2. בדרך השנייה, כשהתחלנו כאן וסיימנו פה, התחלנו במינוס 3.16 וסיימנו פה. אז הלכנו 7 ימינה בכיוון החיובי, על ציר ה-x וירדנו למטה כיוון שלילי. על ציר ה-y אל נקודת הסיום. זאת כי שינינו את נקודת ההתחלה והסיום. הלכנו 7, עלינו מינוס 14. בכל אחת מהדרכים קיבלנו את השיפוע מינוס 2.